哎也，哎也。 Fuck

Ты в минуту. На соревновании мы укладываем более 200 кусочков лапши в котел. Если хоть одна лапшинка выпадет, баллы снимаются. Последнее испытание для резчиков лапши – нарезать лапшу с завязанными глазами. Это настоящая демонстрация их мастерства, неизменно волнующая зрителей со всего мира. Yeah. 哎呀，哎呀。